njosibyotya ebale kusiima kushona yankozebwati owomedde olunaku wemala ekusiiba hmm. ami owangudde awaadi nojja ku stage abantu baagala okumanya kategore ki gyowangudde awaadi kigyobakugonnomoddekok my husband's wife ye firimu yange eyakasembayo gye n'akafulumya hmm. uh, yewangudde best screen play olugero olwasinga okutegekebwa obulungi nze nabadde nalwo hmm. iye owulidde otya eh. <laughs> toyinza kukinyonyola kiba kizito e, kiba kinene nnyo kubanga bobadde nabo mu kategori bonna baba babadde n'olugero nga lulungi nnyo nga tomanyi oba yeggwe oba bebali nga mwenna mulinga abenkanankana mm. naye kubanga juri bajages basazeewo ne bagamba nti luno lwe lukize endala kikulu nnyo olowooza byankizo ki oba bisanyizo ki oba biki bye wapotrayinze mu lugero olwo ebirufudde nambeemu byonna byenasaamu ebirungo nateekamu nga njagala bibe nga birungi ddala nalusaako amaanyi mangi n'ebirowoozo bingi era nga mmanyi nti lugenda kusanyusa abalabi hmm. lwabasanyusa era eno si yawaadi esoose twafunayo ya pal international film festival era ye firimu yemu yatutwala e nigeria eh, so lugero lulungi nsanyusa okuba nga balurecognize bw'obadde ku stage ogenze n'ogamba nti bulijjo tosiimibwa eh, mbadde mu kuwandiika mbadde sisiimibwa ate nga ndaba mpandiise nnyo ebirungi nze nawandiika okuva ku nsi itaano nonono for screen i've been writing a lot mm -hmm. tendo sisters I've, i've written jeros i've written anything but love i've written movies ziringanga musanvu oba munaana oba mwenda oba kumi mm -hmm. naye nga mbadde sifunanga recognition ya screenplay hmm. so it is amazing hmm. nsanyusa nnyo icon awards okubanga yazudde nti ddala mpandiika bulungi hmm, kwe kuwandikako okusoose n'owulira tukulabye obadde oyagala nakaaba ayusua <laughs> no wensanyuka bwekityo bwekifaanana eh, emotions ezange zivayo nnyo nga nsanyusa ok waliwo kapaati akakutte nnyo abantu omubabiro woyitidde erinnya ly'omukulu Oh, <laughs> musanyuse bino saatandise jjo biwandiika natandika okuwandiika dda era mukutandika okuwandiika edda john segawa was in my life so being in the house it was, it was worth it okubeera nga mpita erinnya lye okumwebaza okuba nti ntuuse ku kino kubanga yali mu bulamu bwange mu biseera we natandikira okuwandiika ennyo hmm. eh, nze nawandiikanga emizanyo gya free talent kati obadde wagala naye bamusiime ah, si kye nze mbadde musiima si mmwe hmm. eh, mbadde musiimanga nze abantu no babyanguyizaawo nti hmm. kirabikamazeewo naye nga temulina byakkola Mm. kubanga obanga eh, ekigambo bugambo ekyo kikutuusa eri mm. obeera okoze bubi waliko obutakkanya ate esaawa zino nokomawo nomuapriciatin kiba kitegeeza oyagala kukuba kadda nyuma muŋambye ntya ŋambye nti mu lugendo lwange olw'okuwandiika abantu bano babaddemu nnyo era nga y'omu ku bo mubembadde mu kuwandika kwange bembadde nga nkola nabo mm. naye mudoza mwagala birala mm, mm. ebirala mubireke bambi mubirekea <laughs> <laughs> ah, ah, tumakinga naye mutabani waffe gyali mulungi eh. Eh, gyali mulungi eh. <laughs> kale bambi mwebale nnyo mwebalire ddala wamugenda bisala munsaleko bigambo